Unha rapaza inventora, unha máquina creou, Ainda que era pequena, ela pensou e pensou. Ai, a máquina era unha nave espacial, toda feita de instrumentos e non lle quedou tan mal. Ia toda preparada, non tiña medo ningún. Levaba unha tortilla e un bocata de atún. E colleu a pandeireta para cantar a canción Igual fai unha regueifa con todo o seu corazón Un paso adiante, un paso atrás Son valente, miña xente, abriu a san Un paso adiante, vendo o seu botón Colleu algo de impulso, saiu como un avión Unha rapaza astrofísica e tamén algo enxeñeira Pareceu ala por Marte a primeira pandereteira Ali buscou e buscou debaixo de cada pedra Ningún bicho atopou, hai que cantase con ela Como non vía ninguén, deixou ali un tambor Por se aparecía ali alguén con tanto valor paso adiante, niño paso atrás, son valientes niños siempre abriguadas. Un paso adiante, donde se buscó, o llevamos discursos aí como un avión. De paso foi a Saturno, quedaba polo camiño, logo ia ir a Plutón, que parecía pequeniño. E logo marchou a Venus, deixou a gaita de fogo. Ainda lle parecía pouco, en tu planto unha cor Tocaba ir recollendo e ir botar unha cesta Coa música outra parte e así acabou a festa Un paso adiante, un paso atrás Son valente miña xente abriu xa Un paso adiante dentro de de